السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم عبد الحميد الخن ودي قناتكم باوربوينت presentation المشروع اللي هنعمله مع بعض النهاردة بعنوان scrolling parallax scrolling parallax اللي هو التمرير التمرير بتاعنا هيبقى بالشكل ده لاحظ معايا كده النصوص بتطلع والخلفية بتتحرك حركة بسيطة ده شكل من أشكال الـ scrolling ده الشكل التاني اللي هو الـ vertical آه، scrolling بالشكل ده اللي هو الرأسي عندنا شكل تاني اللي هو الهورزنتال أو الأفقي ونقدر نعمل كمان دمج بينهم كلهم بالشكل ده أول حاجة هنعملها من قائمة file هنروح ل new ونضيف مشروع جديد من لي اوت هنخليها blank او فارغه آه، في عندي هنا اضافه عايز اتكلم عليها من قائمه insert هنروح ل get add هيفتح عندي هنا الـ store بتاع الـ adds لو كتبنا هنا pixels بالشكل ده وعملنا بحث هتظهر لنا هنا اداه الاداه دي تقدر تستخدمها في ال PowerPoint بتاعك تعمل لها add بعدين I agree و continue اول ما تعمل continue هتظهر عندك هنا في قائمه insert في الاخر طيب الاداه دي هستفيد منها في ايه اول ما تضغط عليها بيظهر لك هنا آه، صفحه بحث تكتب هنا في البحث وليكن مثلا nature او طبيعه او اي حاجه طبعا زي ما انت شايف جالك صور هنا صور جودتها عاليه HD مجرد بس انك تضغط على الصوره اللي انت عايزها هتلاحظ على طول ان الصوره اتحملت على ال PowerPoint فتقدر تستخدمها بدل طبعا دي بتوفر وقت كبير بدل ما تروح على آه، الجوجل او موقع البحث وتبحث عن صوره وتاخدها نسخ وترجع تحطها هنا الاداه دي بتوفر لك الوقت ده نبدا مع بعض المشروع بتاعنا النهارده اللي هو السكرولنج بارالكس اول حاجه click يمين على الشريحه بتاعتنا ونروح ل grid and guides هتلاحظ هنا ان في عندك في ال vertical وفي ال horizontal هنعمل خطين vertical واحد هنحطه عند اول الشريحه هنا وهنعمل واحد كمان هنحطه عند نهاية الشريحة بعد كده هنحط اتنين بالشكل الأفقي واحد منهم هنحطه عند أول الشريحة في آه، أو في رأس الشريحة واحد تاني هنحطه في أسفل الشريحة بالشكل ده أصبح عندي دلوقتي آه، أربع خطوط إرشادية في آه، أطراف الشريحة زي ما احنا شايفين هنروح دلوقتي من قائمه انسيرت هنستخدم الاداه اللي احنا لسه منزلينها من شويه اللي هي البكسل وهنكتب هنا في البحث بتاعنا وليكن اي خلفيه انت عايزها هيبدأ يبحث لك عن الخلفيات تقدر تختار منهم الخلفية اللي تناسب العرض بتاعك انا هختار الخلفيه دي دلوقتي هنقف على الخلفيه دي وتضغط على زرار الكنترول وتحاول تكبر الصوره بتاعتك لحد ما تبقى اكبر من الشريحه نفسها تحركها في الشكل اللي انت عايزه او تشوف الجزء اللي انت محتاجه انا عايزها بالشكل ده تقريبا طبعا كل الاجزاء دي مش هتبان معاك لذلك لما تروح للعرض الجزء بس اللي داخل الحدود هو اللي بيبان click يمين على الصوره ونروح ل format picture وال picture بتاعتنا من هنا اخر واحده ونروح لل correction او معامل التصحيح ونخليه سالب 50 بالشكل ده بعد كده من قائمه format هنروح ل crop ونشيل الاجزاء الزياده اللي موجوده ناحيه اليمين وناحيه الشمال وفوق الجزء الزياده اللي موجود تحت مش مش هنشيله ده نشيل بس الاجزاء دي تضغط هنا في اي مكان فاضي او تضغط على ال crop مره تانية ده الجزء آه، دي الشريحه بتاعتنا وده الجزء الزياده اللي احنا سايبينه تحت وطبعا هنعرف ايه فايدته او هنحتاجه في ايه دلوقتي هنبدا دلوقتي نضيف نصوص على الشريحه هنروح لقائمه insert text box هنرسم text box بالشكل ده وهنكتب هنا وليكن scrolling بارالكس طبعا تختار الخطوط وتختار الالوان والكلام ده كله على حسب ذوقك انت او اختيارك للعرض هاخد النص ده او ال text بتاعي ده واقف عليه من هنا لحد ما الماوس يتحول لعلامه الزائد دي واضغط control واسحبه هيطلع معايا نسخه منه واقدر اعملها عن طريق control D من ال keyboard غير النص بتاعي هنا واخليه نص تاني وبرضه ممكن اغير الخط بتاعه طبعا تحدد النصين وتعمل لهم control G عشان يصبحوا آه، في مربع واحد تعمل له من قائمة فورمات align center و align آه، middle بعد كده هنقف على المربع ونروح click يمين فورمات شيك نروح لل text option وهنديله بعض المؤثرات او ال shadow. نديله shadow بالشكل ده تقريبا كده هنروح دلوقتي للشريحة دي صغر دي شوية هنروح للشريحة دي ونعمل لها كنترول دي هنروح هنا هنغير النص بتاعنا ده هنخليه اي نص تاني بالشكل ده أصبح عندي شريحتين بس اللي مختلف آه، النص هنبدأ دلوقتي الخلفية آه، في الشريحة التانية طبعا الخلفية اللي ورا دي هنسحبها يعني لفوق شوية نسحبها لفوق شوية بالشكل ده لذلك احنا كنا سايبين الجزء ده تحت عشان لما اسحب الشريحة يبقى عندي آه، في جزء من الصورة لسه موجود هناخد بقى الجزء ده او النص ده control C ونطلع الشريحة الاولى نحط control V بس هنسحبه لتحت هنسحبه لتحت بالشكل ده تحت الشريحة بعدين هناخد النص اللي في الشريحة الأولى ونرجع على الشريحة التانية نعمل له كنترول في ونسحبه لفوق يبقى النص اللي على الشريحة التانية هنا ده أخدناه نسخ وحطيناه في الشريحة التانية بس نزلناه تحت والنص اللي على الشريحة الأولى أخدناه في الشريحة التانية وحطيناه فوق هنحدد الشريحة التانية ونروح للترانزيشنز ونخليها مورف تعال شوف كده العرض بتاعك هيبقى عامل ازاي هيبقى بالشكل ده تاني النص بيتحرك والخلفية بتتحرك بس النص أسرع شوية من الخلفية وده اللي احنا عايزينه ده أول تأثير معانا في ال scrolling parallax هنروح هنا click يمين ونعمل add section وهنسميه وليكن vertical وهنعمل هنا new slide new slide بتاعتنا هنا برضو هنديها خلفية عن طريق insert وال open Pexels وممكن نختار نفس الخلفية اللي احنا عملناها فوق او نختار خلفية تانية اختار دي مثلا برضو بنفس الطريقة هنكبرها بحيث اشوف المقدار اللي انا عايزه يظهر عندي في الشريحة ممكن بالشكل ده هنعمل لها من قائمة format crop وهنشيل هنا المرة دي كل الأجزاء الزيادة كل الأجزاء الزيادة اللي عندي في الصورة هنشيلها مش هنسيب أي جزء تمام بالشكل ده و click يمين عليها ونروح لفورمات كتشر وهنخلي من كتشر من هنا ال correction ال brightness هنا نخليه سالب 60 بالشكل ده هنروح طبعا نضيف هنا نص هاخد النص اللي احنا ضفناه في الشريحة الأولى اللي هو ده نسخ وهحطه هنا ده بالنسبة للشريحة الأولى هنروح للشريحه الثانيه هنعمل new slide click يمين و new slide وهنضيف هنا برضو خلفيه عن طريق برضو انسيرت وال Pexels وهكتب هنا مثلا في ال search عندي هكتب وليكن city هتظهر لي بعض الصور زي ما احنا شايفين كده تقدر تختار الصورة اللي انت عايزها وتدخلها برضو في العرض بتاعك نفس الطريقة هنكبرها شوية أكبر من الشريحة لحد ما تحصل على جزء انت محتاجه تقريبا بالشكل ده بعد كده هنعمل لها crop من format crop وهنشيل برضو كل الأجزاء الزيادة نضغط على أي مكان فاضي هنا أو نضغط على علامة ال crop مرة تانية تظهر معايا بالشكل ده تمام دلوقتي هنروح للصورة دي و آه، هنعمل لها من فورمات آه، كيتشر واخر حاجه والكوركشن بتاعها هنا هنقلل الكوركشن برده شويه نخليها سالب 30 هنروح دلوقتي لقائمه insert وال shapes ونختار المستطيل اللي هو قائم الزوايا وهنرسم مستطيل من اول الشريحه لنهايتها بالشكل ده و shape outline هنخليه no outline و format shape وهنخلي ال fill بتاعنا وليكن باللون الازرق وهنقلل الشفافية بتاعتنا شوية بالشكل ده طبعا ممكن تغير الالوان عن طريق ال design وتروح لل palettes بتاع الالوان من ال colors من هنا وتختار آه، درجة لون تمشي مع العرض بتاعك او درجة لون انت حابب تشتغل بيها بالشكل ده دلوقتي هضيف على الشريحة دي نص هروح اجيب النص التاني ده control C وهحطه هنا control V. دلوقتي هاخد كل المحتويات اللي هنا control A واخدها نسخ control C وهرجع على الشريحة الأولى أعملها control V وهاخد المجموعة دي كلها واسحبها تحت هنا بحيث إن هي تبقى تحت الشريحة مش باين عندي هنا والنص ده هنزله تحت شوية وهاخد كل المجموعة اللي فوق دي control C وهرجع على الشريحة التانية اعملها control V. بس المرة دي هنحركها فين؟ هنحركها فوق فوق الشريحة التانية برضو بحيث ان هي متبقاش ظاهرة عندي في الشريحة وهاخد النص بتاعي ده واحركه فوق شوية وانا واقف على الشريحة التانية هروح لل transition وهخليها مر تعال نشوف المرة دي التأثير بتاعنا شكله عامل ازاي هيبقى بالشكل ده ده كده اسمه ال vertical scrolling زي ما احنا شايفين التأثير اللي بعد كده هنعمل هنا click آه، يمين و add section وبدل ما هي vertical آه، هنخليها horizontal هناخد الشرايح اللي فوق دي ممكن نعملها control C وننزلها تحت عن طريق اللي هي التانية دي الفرشة دي اللي هي keep source formatting اللي هو بيحافظ لي على التنسيقات كلها وهمسح الأجزاء اللي تحت دي الزيادات عشان أنا مش عايزها وهنروح للشريحة التانية برضه هنمسح الأجزاء اللي فوق كده أصبح عندي الشريحتين جاهزين إن أنا أشتغل عليهم بس المرة دي هنشتغل بالهورزنتال هناخد المجموعة دي كلها control A هنحدد المجموعة دي كلها control A وبعدين control C وهنيجي هنا نعمل لها control V المرة دي هنحطها في الجنب ده ناحية اليمين برضو بحيث ان هي متبقاش ظاهرة عندي في الشريحة اتأكد ان هي مش ظاهرة عندي هنا وهناخد النص ده هنحركه للخلف ممكن تضغط زرار ال shift عشان ما يتحركش معاك لتحت وفوق حركه لورا شوية كده وهناخد المجموعة دي control C وننزل على الشريحة التانية نعملها control V بنفس الطريقة هنحركها بس الناحية التانية وهناخد النص ده هنحركه برضه نضغط shift ونحركه في الجنب ده شوية كده واحنا واقفين على الشريحة التانية هنطبق ال morph بتاعها تعال نشوف كده دلوقتي التأثير بقى داخل من الجنب horizontal يعني جاي من شكل أفقي أو بوضع أفقي بالشكل ده دي الشريحة الأولى لمجرد إنك تضغط هيدخل معانا بالشكل ده ده كده التأثير التاني التأثير التالت معانا إن أنت برضو add section وهنخليه هنا متعدد يعني ايه متعدد يعني اكتر من تأثير يعني اكتر من شريحة هنروح هنا هنضيف مجموعة من الشرايح هنا هناخد برضو نفس الشرايح بتاعتنا دي ودي control C وهنحطهم هنا باستخدام الفرشة بتاعتنا هنروح على الشريحة الأولى هنشيل المجموعة دي كلها وهنروح للشريحة التانية نشيل المجموعة اللي فوق بالشكل ده اصبح عندي شريحتين عايز اضيف شريحه كمان هنا فهعمل نيو سلايد بينهم هنا نيو سلايد بتاعتي هشتغل عليها بنفس الطريقه هروح لقائمه انسيرت وهنضيف صوره وهنكتب هنا وليكن سيتي اختار اي صورة برضو هنقصها المقدار اللي احنا عايزينه تقريبا كده وهنروح من format نعمل لها crop هنشيل كل الزيادات و click يمين ونروح لفورمات كتشر ونروح لاخر واحده ال correction بعدين ال brightness ونخليها سالب 60 طبعا عايز اضيف عليها نص مختلف هاخد النص ده وهنسخه هنا والنص اللي تحت ده هغيره بالشكل ده تعال نبدأ بقى نضيف آه، ال effect بتاعنا أول شريحة هنروح لتاني شريحة هاخد المحتويات بتاعتها وهطلع لأول شريحة أعمل لها control V وأحركها لتحت هنا بنفس الطريقة اللي عملناها في ال vertical وهنزل النص ده لتحت شوية اتأكد بس إن هي مش داخلة على الشريحة تمام وانزل النص بتاعي لتحت شويه بعدين اخد المجموعه اللي فوق control C وهنزل على الشريحه الثانيه هنا واعمل لها control V واحركها لفوق بالشكل ده وهنطلع النص بتاعها لفوق شويه بعد كده هنروح للشريحه الثالثه طبعا الشريحه الاولى والثانيه خلاص خلصت المؤثر اللي بينهم او ال morph اللي هيبقى بينهم هنروح للشريحه الثالثه هناخد كل المحتويات اللي عليها control A control C وهرجع للشريحه الثانيه احطها control V بس المره دي هحطها هنا جنبها بالشكل ده بالشكل ده وبرضه هاخد النص ده اضغط shift واحركه للخلف شويه هاخد محتويات الشريحه الثانيه اللي هي دي وهنزل على الشريحه الثالثه واعمل لها control V وبس هحطها في الجنب ده وبرضه هنحرك النص بتاعها واحنا ضاغطين زرار ال shift شوية بالشكل ده نيجي على الشريحة التانية هنا وإيه من قائمة transition آه، هنخليها morph والشريحة التالتة برضه هنخليها morph تعال نشوف كده بقى عندي التأثيرين اللي هو الفيرتيكال والهوريزنتال مع بعض بالشكل ده